Astăzi este despre a te anima. M-am gândit să te anim astăzi cu un gând. Uh, pentru mine a te anima este a transforma o stare proastă în, uh, într-o stare de veselie și energie în orice fel vrei tu. Eu, de exemplu, astăzi am avut o stare așa mai, uh, mai era mai tristă, nu prea aveam motiv să zic, dar uh, mi-am pus o muzică, mi-am pus câteva glume cu Dem Rădulescu, <laughs> uh, m-am uitat la un videoclip cu copii și nu știu, cred că tot a durat 5 minute și foarte repede mi s-a schimbat starea. Apoi uh, a mai fost o perioadă tot al aceleași zile în care mi-am spus, ba nu, eu sunt bună, eu sunt bună, eu sunt bună, pentru că veneau gânduri în care mă criticam că nu sunt suficient de bună în ceva. Așa că orice gând și orice uh, din afara noastră ne animă, e binevenit ca să ne schimbăm starea mai proastă. Tu ce părere ai? Ceau!